Bueno, ellos vinieron aquí, eh, no anotaron, ellos la censaron, llevaron la foto de copia de cédula mía y que venían de que a reparar la casa. Repararon alguna, no la terminaron bien, porque ni piso ni nada, la que la entablaron, la dejaron así. Que ellos de que venían a terminar, pero todavía está la fecha que ellos no han podido venir. Todo el tiempo mantienen a uno en que hoy sí, mañana no, hasta que ellos están esperando otra tormenta que venga y nos arrase con todo. Bueno, esta es una situación que nosotros estamos pasando eh, con el INVI, porque el INVI eh, vino a reconstruir las casas que fueron arrastradas por el río Jaya y lamentablemente después de siete meses levantaron algunas de las casitas la han dejado así y nosotros estamos a espera de que el INVI venga a trabajar y a terminar por lo menos las casas que ya fueron levantadas. Ellos vienen siempre a hacer levantamiento y que vienen, y que vienen, que, eh, que duren un par de semanas, que vienen, pero al final nos dejan esperando a cada uno de nosotros. Bueno, nosotros lo que queremos es que ellos vengan por lo menos a terminar la casa que ya fueron levantadas y que muchas todavía de la familia están durmiendo en casa de amigos y en casa donde de la persona donde lo dejan dormir. Que vengan por lo menos a terminar lo que ellos por lo menos empezaron aquí en nuestro sector.